Antes de viver a CC, eu estudei teatro e cinema. E foi por causa do teatro que eu decidi vir para a comunicação. Desde pequena, desde que me lembro que gosto de ir ver teatro. E um dia decidi que queria estudar teatro. Eu acho que foi para descobrir um bocadinho de mim. Descobrir que, ou seja, perceber que não há limites, embora esta sociedade diga que eu tenho limitações, Eu dizer assim. Públicos diferentes fazem fazer uma performance diferente, sem dúvida. Uma plateia nunca é igual. Uh, portanto, ou seja, não é que eu a faça de diferente forma, mas fazem-me sentir de diferente forma. É o sentir a presença do espectador é tentar transmitir o que tu estás a viver em cima do palco para os espectadores. Basicamente é deixar o espectador desconfortável. É isso que eu acho que dá pica no teatro. Porquê que escolheste fazer primeiro cinema e depois teatro? Porquê é que o teatro não foi a tua primeira opção? Olha, porque sou estúpida e... <laughs> é verdade, é verdade decidi ir para a faculdade. Quer dizer, não é quando chegou o momento de ir para a faculdade. Eu achei, eu, eu não vou passar, eu vou fazer as provas de teatro e tipo, não vou passar, não dá. E foi mesmo a razão pela qual fui para o cinema. Não me arrependo, porque aprendi muita coisa em cinema, super interessante, mas não é teatro de todo. E lá fui eu toda contente.